අද කරන්න මොකක්ද කියලා බලබල හිටිය කඩදාසනේ බලබල හිටිය අපි බලම පේපස් කියන මොනවද කියලා මෙන මේ වීඩියෝ එකේ සුබ දවස මිත්‍රවරුණි අදනම් අපි කතා කරමු කඩදාසි ගැන පේපස් ගැන බල්ලෙක් ඇතින් පුරනවා මේ මංහිතනවා මේ මගේ කටහඩත් එක එක අවුලක් නැතිවෙන්න ඇති කියලා බල්ලට මගේ කටහඩාන් ඉන්න බැරිදන්න ෑන හරි එකරකමක් නෑ අපි අද කතා කරන්නේ පේපස් ගැන නැන්නම් කඩදාසි ගැන ඩ්‍රෝවින් පේපස් ගැන මැස්සකුත් පියාපිර. ඉතින් ඩ්‍රෝවින් පේපස් ගැන කතා කරනකොට අපිට ගොඩා කාරණ කතා කරන්න තියෙනවා අපි මුලිම බලමු කොහොඳ ඩ්‍රෝවින් පේප එකක් හදන්න කියලා ඩ්‍රෝයින් පේප එකක් කියන්න මොකක්ද කියලා. අපිට චිත්‍රා දෙන්න නැන්නම් දෘෂ්‍ය කලාව අධ්‍යනය කරගෙන යනකොට දෘෂ්‍ය කලාවත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරනකොට අපිට චිත්‍රා දෙන්න මොකක් හරි තලය පසු බිමක් ඕන නැන්න සර් සර්ෆේස් එකක් ඕන ඒ සර්ෆේස් එක විදිහට අපි විවිධාකාරයේ සර්ෆේසස් යොදාගන්නවා වොල්ලාට් කරනවනම් බිත්තියක් යොදාගන්න පුල නැන වොල්ල කැන්වස් එකක් කැන්වස් චිත්‍රවලට මේ මගේ පිටි පැත්තෙන් තිනි කැන්වස් එකක් මං හදු පරණ එකක් දැඳ විලිවෙදි වෙදි තියෙන එකක් ඒවාගේම තමයි අපි සාමාන්‍ය සරලව අප පොඩිකාලිදන් චිත්‍රාදින පාවිච්චි කරේ පේප එකක් නැන්නම් කඩදාසියක් ඉතින් මේ කඩදාසි මං කලින් තුවන විධාකාරය කඩදාසි තියෙනවා මේ විධාකාරය කඩදාසි විධ විවිධාකාර චිත්‍රවලට විවිධාකාරයෙන් විවිධාකාර මාධ්‍යන්න එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයා තාමත් චැනල සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ඇත්නම් ඉක්මටම කියලා සබස්ක්‍රයිබ් කරලන්න යහ පැත්තේ නොටිකේන් බෙල්ලයිකන්න එක තියෙන නොටිකේන් බෙල්ලයිකන්න එකක් දාලා ඕල් දාලා තියාගන්න එහම ඕල් දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මම දාන වීඩියෝස් දාපු වෙලායම බලන්න පුළුවන් ඒ ඉස්සරලා මතක් කරලා ඉන්න ඕන හරි ඇතරම කඩදාසියක් හදන්නේ යම්කිසි පල්ප එකක් පාවිච්චි කරලා. මේ පල්ප එක හදාගන්න අමුද්‍රව්‍ය විදියට එක එක ජාතිය අමුද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ අතරත් එක අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි ලී දැන්නම් වුඩ් ටිම්බ මේ දෙවල් පාවිච්චි කරලා යම් කිසි මට්ටමකට කඩදාශ නිපදවනවා ඒවගේම තමයි කොටන් ඒවගේම තමයි ලීනන් කඩදාශ නිෂ්පාදනය කරන ඒවගේම මේ ජාති ඔක්කොම පාවිච්චි කරලත් ඒකන්නේ විවිධාකාරයේ කඩදාශි නිෂ්පාදනාගාරවල නිෂ්පාදනය කරනවා මහා පරිමාණයෙන් වගේම සුළු පල්පානේ. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය කරන කඩදාසි අපි චිත්‍ර කලාවෙදී නැනම් අපේ චිත්‍රවලදී චිත්‍රයක් අඳන්න නිර්මාණය කරන්න කඩදාසි කැටයමක් කපන්න නැන්නම් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් වලට අපි මේ පේපස්ස කියන දේවල් පාවිච්චි කරනවා. කඩදාසිය කදාගන්නද මං මුලින්මකුව වුඩ් පල්පයකින් තමයි මේ කඩදාසිය හදාගන්න කියලා ඒවගේම තමයි මේ කඩදාසේ හදාගන්න පියවර විදිහට අපි ගත්තොත් වුඩ් පල්පයක් හදාගන්න වුඩ් පල්ප එක හදාගෙනවර වෙලා ඒ වුඩ් පල්ප එක මෝල්ඩ එකකට නැඳම් අච්චුකටදානවා අතින් හදනවන යන්ත්‍රානුසාරයෙන් දිග රෝල් විදියට හදන වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා කොහොම වනත් යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලිය වෙනස් වුනාට එකම මෙතඩ්ඩයක් තමයි අද වෙනකම් පාවිච්චි කරන්න. කඩදාසිය හදන්න වුඩ් පල්ප එක හතලා ඊට පස්සේ වුඩ් පල්ප එක ඒ හදපු එක කම්ප්‍රෙස් ප්‍රොසෙස් ඒකට ඇවලා ඒ කම්ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ කම්ප්‍රෙස් එකෙන් පස්සේ ඩ්‍රයි කරන එක තමයි වේලගන්න එක තමයි කරන්නේ ඉතින් ඔහොම තමයි කඩදාසිය හැදෙන්නේ. අපේ අනිත් ආඩ් මටිරියල්ස් වගේම තමයි කඩදාසියත් පොලිටිය එක අනුව වෙනස් වෙන ඒ කියන්නේ අපේ මිල ගනන් එහ මෙහෙ වෙනකොට ඒ වගේම තමයි මේ කඩදාසියේ තියෙන කඩදාසිය හදන්න ගන්න අමුද්‍රව්‍යත් වෙනස් කරනවා. සාමාන්‍යෙන් බාලතත්වය කඩදාසි නැන්නම් අපි කියන් සාමාන්‍ය කඩදාසි හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ වුඩ් පල්ප එකක් ඒවාගේම තමයි ලිනන් පල්ප එකක් පාවිච්චි කරලා තකොට කොටන් පල්පයක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි චිත්‍රවලදි ගන්න හොඳ මට්ට මේ පේපස් හදන්නේ ගොඩක්ම චිත්‍රාදින ආටිස්ලට හදන පේපස් වර්ගත්වන රැග් පේපස් නැඳම් හැන්මේඩ් පේපස් මේවා ගොඩක් වෙලාවට චිත්‍රාදින්නම තමයි හදන්නේ එකන්නේ ලී අච්චුවක හදන පේපස් විශේෂයක් මේක හදන ටෙක්නික්කයත් ගොඩක් පරණයි ඒ නිසා මේ පේපස් ගොඩක් මිලයි. හැම පේප එකක්ම ගත්තට පස්සේ මේ පේපස් වල තියෙනවා ඇසිඩ් අගයක් සමහර පේපස් තියෙනවා ඇසිඩ් ්‍රී එකැන යම් කිසි ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරලා ඒ ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ ඇසිඩ් නිියවටල් කරන විදියක් තමයි ඇසිඩ් ෆ්‍රී පේපස් වල භාවිතා කරන්නේ ඒවාගේම තමයි ඇසිඩ් තියෙන පේපස් වරගත් තියෙනවා මේ ඇසිඩ් තියෙන පේපස් මිලෙන් අඩුයි ඒවගේම තමයි කල්පවත්ම ගත්තොත් සාපේක්ෂව ඇසිඩ් ෆ්‍රී පේපර්ස් වලට වඩා කල්පයත්ම අඩුයි හැබැයි සමහර ඇසිඩ් පේපර්ස් තියෙනවා කාලයක් ඇද්දි මේ ඇසිඩ් අග අගේ බැහැල යනවා ඊට පස්සේ පේප එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇසිඩ් පේපර්ස් ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ ලී පාවිච්චි කරලා ලී පල්ප එක පාවිච්චි කරලා කොටන් පල්ප එක නැන්න ලිනන් පල්ප එකක් පාවිච්චි කරලා හදන ඒ පේපර්ස් ගොඩක් වෙලාවට හොඳ මට්ටමේ ඇසිඩ් ්‍රී ෆ්‍රී පේපස් වෙනවා. වුඩ් පල්පයකින් හදන පේපස් පවා ඇසිඩ් ෆ්‍රී කරනවා එක එක ජාතියේ කෙමිකල්ස් පාවිච්චි කරලා එක අද කාලේ කරන දෙයක්. අපේ පේපස් ගන්න අපේ ඩ්‍රෝබින් පේපස් ගන්න කඩට ගියාට පස්සේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්තමයි මොන ජාතියේ GSM ප්‍රමාණයක පේප එකක් ගන්නවද කියන එක. මොකක්ද මේ GSM කියන්නේ. GSM කියන්නේ ස්කා මීට එකක තියෙන ග්‍රෑම් ගාන ඒ කියන්නේ එක කඩදාසියක් ගත්තර පස්සේ ඒ කඩදාසිය වර්ග මීටරයක කඩදාසය ගැන මීටරයක් දිග මීටරයක් පලල කඩදාසියක් කොච්චර ග්‍රෑම් ගානක් වෙනවද කියන එක. තමයි මේ ජSM මගේ කියන එකෙන් අපි අර්ථනිරූපණය කරන්නේ. මොකද GSM ග්‍රෑම්ස් ප ස්කා මීටස් කියනක තමයි තේරුම ශ්‍රී ලංකාව තම ගොඩක් කලාට ඔය GSM ගනන්වල පේපස් අපි GSM වලින් කතා කරන්නේ ගොඩක් කලාවට සමහර ඇමරිකාව නැන්නම් එංගලන්ත වගේ රටවල් වල මේ GSM වෙනුවට එකට පාවිච්චි කරන පවුම් ඒ කියන්නේ රාත්තල් රාත්තල් වලින් තමයි එකටය මනින්නේ එකත් මනින ක්‍රමයක් තියෙනවා චීට් සීයක රාත්තල් කියද ඔන්න ඔය වගේ දෙයක්ත්තම මනින එක කවුහරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවන එක මං වැඩිය හෙව්ෙන ඒවගේ රාත්තල් වලින් මනින විදි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවන පල්ලා කනමෙන් සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න එතකොට මට දැනග දැනගන්න පුළුවන් මේක බලන අනිත් මිත්‍රවරුන්ට දැනගන්න පුළුවන් අපි පාවිච්චි කරන කඩදාසිය GSM මගේ තීරණය වෙනවා මේ කඩදාසිය කොච්චර බරද එවගේම කොච්චර ගණකමද ඒවගේම තමයි කොච්චර ස්ථායිද කියන එක. ඉතිං ඔයා පාවිච්චි කරන මීඩියම් එක අනුව ඔයාට කැමති බරාගයක කඩදාසයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒවගේම තමයි කඩදාසිවලට ආවේනික ඒකටම ටෙක්ෂ්ච එකක් තියෙනම ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් මේ කඩදාසිය හදන නිර්මාණය නිර්මාණය කරන ක්‍රමවේදයන් කීපයක් තියෙනවා මේ නිර්මාණය කරන ක්‍රමවේදයන් අනුව ඔයාගන්න කඩදාසියේ ටෙක්ස්්චේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු මොනවද මේ හදන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදයන් කියලා. මුලික වශයෙන් කඩදාච නිර්මාණය කරන ක්‍රමවේදයන් කීපයක් තියෙනවා යවතමයි මේ කෝල්පෙස් පේපර්ස් කියලෝකට හල ඇති ඒ කියන්නේ මම කිව්වා කඩදාසි නිර්මාණය කරදදි මේක ප්‍රෙස් කරන්න ඕන ප්‍රෙස් කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් එකේ කඩදාසි ගොඩක් හදන ලොකු ෆෙක්ටරිස් වල රෝල්ස් රෝල්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්න මේ රෝල්ස් කූල් තත්ත්වය තියාගෙන එකන්නේ හිට් කරන්න ඇතුව ඒ රෝල් දෙකකින් ප්‍රෙස් කරන එක තමයි මෙතෙන්දි අපි කෝල්ඩ් ප්‍රෙස් කියල කියන්නේ ඉතින් කෝල් ප්‍රෙස් පේප එකක් නම් ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන්න ඔයා දැනගන්න කෝල් ප්‍රෙස් පේප එකක් කියන්නේ චුට්ටක් රස් පේප එකක් එකන්නේ කෝල් ප්‍රෙස් පේප එකක ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්ස්චේ එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය කඩදාශය තියෙන ටෙක්ස්චේ එක මේක සාමාන්‍ය ටෙක්ස්චේ එකක් ඒවගේම තමයි අපි ටෙක්ස්චේ එකේ මේ එක කොටසකට කියන ටූත් එකක් කියලා එකන්නේ ටෙක්ස්චේ එකක් කියන යම් කිසි රටාවක් තියෙන මේ රටාව අපිට පොඩි කොටසක් විදිට ගත්තොත් ඒ කොටසකට අපි කියන ටූත් එකක් කියලා ඉතින් කෝල් ප්‍රෙස් පේපස් වල ලොකුට ූත් එකක් තියෙනවා ඒ නිසා කෝල් ප්‍රෙස් පේපස් පාවිච්චි කරලා අපි චිත්‍රාන්දිද්දී ගොඩක් වලගොඩ්ලි තියෙනවා ඒකැන්නේ සාමාන්‍යෙන් ඉස්මූත් ගතියෙන් අඩුයි අපි ඊළඟට පේපස් හදන විදිය ගැන කතාකරොත් අපිට කියන්න පුළන් හොට් ප්‍රෙස් පේපස් අමන් කලින් කිව්වා කෝල් ප්‍රෙස් වලද සාමාන්‍ය රෝල පාවිච්චි කරන නම් පලේට්ස් පාවිච්චි කරනවා මේ පේප සදන්න හොට් ප්‍රෙස් පේපස් හදන්න ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ රත් කරපු රෝලස් නැන්නම් රත් කරපු පලේට් ඔකට දන්න ඇති අපි විස්සේ කොලයක් සිය කොලයක් වගේ තෙමල අයනකරුත් ගොඩක් හොඳට අයන්නවා ඒවගේම තමර රැලිගත්තිය ඔක්කූම නැතිවෙනවනේ අන්න ඒවාගේ තමයි හොට් ප්‍රෙස් පේප ටයිප එකක පාවිච්චි කරන්න හීටඩ් ඩ්‍රම් එකක් නිසා මෙන මේ හීට ඩ්‍රම් එකට හොඳට තැලිලා මේ තියෙන ටෙක්ස්ච එක ටූත් එක මොට වෙනවා එතකොට අපිට බලාගන්න සිද්ධ වෙන්නේ මොටවෙච්ච ටූත් එකක් නිසා මේක ස්මූත් පේප විදියට තමයි ගොඩක් වෙලාට ගණන් ගැනෙන්නේ මේ බ්ලන්ක් පේපර්ස කියන දේවල් හුඟක්ම ස්මූත් පේපස් විදියට තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළන් රෆ් පේපස් ඒවගේම වෝට කල පේපස් මෙ ගොඩක් වෙලාවට හැන්මේඩ් පේපස් වෙන්න පුළුවන් රෆ් පේපස් නමකිවම අපිටම තේරෙනවානේ රෆ් පේප එකක් කියන්නේ රෆ් එකෙන් වැඩි ඒ නිසා අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා මේක රෆ් පේප එකක් කියන ටූත් එක ගොඩක් තියෙන පේප එකක් ඒ නිසා මේක ටෙක්ෂ එක හොඳට පේනවා ඒවගේම ෝට කල පේපස් ෝට කල කියන මීඩියම් එකට ඇතරම ප්‍රෆ් පේප එකක් තියෙනවනන් තමයි වාසිසාගත වෙන්න වැඩිපුරම ඉතින් ඒ අපි වෝට කල පේපස් ගැන කතා කරනකොටත් මේවත් රෆ් පේපස් විදිට තමයි අපිට බලාගන්න පුළුවන්ගෙන ලොහොඳ ටෙක්ස්ච එකක් තියෙන ඒවගේම තමයි මෙන මේ වෝට කල පේපස් ගැන ටිකක් කතා කරපු නිසා කියන කැමති වෝට කල පේපස් වෝට කල පේපස් විදිට ආවට ගොඩක් ආටිස්ලා තමන්ගේ ඩ්‍රයිමීඩියම් වලට පාවිච්චි කරනවා වෝට කල පේපස් මොකද ඒක ඒවයි ස්පෙසිෆික් ටෙක්ස්චර්ස් තියෙනවා එතකොට මොකද මේ ස්පෙසිෆික් ටෙක්ස්චර්ස් ස්පෙසිෆික් ටෙක්ස්ට එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෙස් කරන අවස්ථාවේදී හෝ නැන්නම් අපි පල්ප එක හදන අවස්ථාවදී මේ කඩදාසියට යම්කිසි ටෙක්ස්ච එකක් බලින් දෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒ ගැන හිට් කරන හි ඩ්‍රම් වල තියෙන මොකක් හරි ටෙක්ස්ච එකක් අපිට කෙලින්ම මේ කඩදාසියට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ කඩදාසි ඕන තරම් වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා ටෙක්ස්ටඩ් පේපර්ස් විදියට ඉතින් මේක බලෙන් දීපු ටෙක්ස්් එකක් නැතුව සාමානය නැචුරල් විදිට එන ටෙක්ස්් එකක් නෙමේ හැබැයි ගොඩක් කාටිස්ලම ටෙක්ස්චඩ් පේපස් පාවිච්චි කරන මෙ ගොඩක් හොඳයි අපි මේ පේපස් ගැන කතා කරනකොට මට කලින් කියන්න අමත වෙච්ච කාරණාවත් තියෙනවා මේ අපි වුඩ් පල්ප එක ගැන කතා කරනකොට ඒ තමයි අපි මම කලින් දුව පේප එක හදනකොට පේප එක පේපයකට ගන්න අමුද්‍රව්ය ගැන ඉතින් මෙතැන්ද අපි acid papers acid free papers ගැනත් කතා කර මම කිව්වනෑත් මොනමොන වගේ දේවල්වලටද මේ පාවිච්චි කරන්න කියලා ගොඩක් කොලාට ඇසිඩ් පේපස් තමයි තියෙන්නේ නිියස් ප්‍රින්ට් පේපස්වල නැන්නම් අපි ගෙදර ඉදිනදාගේන පත්තර කඩදාසිවල ඒවාගේම තමයි අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන පොත් එතකොට ටෙලිෆෝන් ඩිරෙක්ටරිස් ඒ වගේ දේවල්වලට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ඇසිඩ් පේපස් එතකොට ඇසිඩ් ෆ්‍රී පේපස් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මේ චිත්‍රන්දින වැඩවලට මේ වගේ ගොඩක් කොලිටි වැඩවලට තමයි ඇසිඩ් ෆ්‍රී පේපස් පාවිච්චි කරන්නේ දැන් එතකොට ඔයකට පේප එකක් ගන්නවන හැම්වලේම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන GSM ගාන ගැන ඒවගේම තමයි ඔයා බෝට කල පේපය කන්නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ගැන වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මොකද කඩදාශය පෙන්ගෙනවද කියලා බලන්න ඕන ඒගැන්නේ කඩදාශය පෙන්ගෙන්න්න ගත්තොත් වෙන්නේ ඔයා දානදාන වෝට කල වෝෂ් එක අනිවාරෙන් අනි පැත්තෙන් පෙන්ගීලා එලියට එනවා ඒ මොනොත් පැල්ලම් හිත හිටින්න පුළුවන් ෝට කල එක හරිට පෝෂ් කරගන්න බැරිවෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙනවයි කියන්නේ ඇතරම ලොකු අවුලක් ඒ නිසා ෝට කල බේපය එකක් ගන්නවනම් ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඒවගේම තමයි ඔයා චාකෝල් නැචුරල් චාකෝල්ලට චිත්‍රයක් අඳිනවන ඔයා ගන්න පේපය එක ගොඩක් ටිකක් රෆ් පේප එකක් වෙනවනම් හොඳයි මොකද නැචුරල් චාකෝල්ල පාටිකල්ස් ගොඩක් ලොකුයි ලොකු නිසා ඒක දරාගෙන ඉන්න තරම් ටූත්ත එකත් තියෙනවන නැන්නම් ඒ වගේ ෆයිබස් තියෙන්න්න ඕන ඔයා නැචුරල් චාකෝල් ගැන දන්න නැන්නම් ගිල්ලා මෙන මේලිංක එකෙන් බලන්න පුළන් ඔයාට නැචුරල් චාකෝල් කියන්නේ මොනවද කියලා මම කලින් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකෙන් ඒවගේම තමයි ඔයා චාකෝල් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනවනං හෝ සාමාන්‍ය මිනිරම් පැන්සල භාවිතා කරනවන ඒකන චාකෝල් ගැන් charcoal pencil charcoal powder compress charcoal වගේ දෙවල් පාවිච්චි කරනවන සහ ග්‍රෆයිට් පෙන්සිල්ස් නැම් මිනිරම් පැන්සල පාවිච්චි කරනවනම් ඔයාගේ චිතර වැඩටික් කරන්න ඔයාට smooth papers rough papers watercolour papers කියන තුන ඇතුළේ ඕන විදිකට සැරිසරන්න පුළුවන් ඕන විදිකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඉතින් මන්නන් කියන්නේ හැම පේපයක්ම එක්ස්පිරියන්ස් කරලා බලන්න එක්ස්පිරියන්ස් කරලා වාට ගැලපෙන පේපේක මොකක්ද කියන එක ඔයාම තීරණය කරන්න පොදු කරුණු ටිකක් ගැන කතාකරොත් මං මේ වෙලාබෙදී ඉස්මූත් පේපර් සොල අවාසි තියෙනවා වාසි තියෙනවා රෆ් පේපර්වල වාසි අවාසි තියෙනවා කෝල් ප්‍රෙස් වල වාසි අවාසි තියෙනවා ඉතිං අපිට ස්මූත් පේප එකක් නැන්න හොට් ප්‍රෙස් පේප එකක් තියෙනවනම් හොඳයි ගොඩා ඩීටෙල්ඩ් වර්කයක් කරනවන කැන ගොඩාක් ඩීටෙල්ස්වලට යන චිත්‍රයක් අඳිනවනම් අරවයතු පුළුවන් බැරි නෑ ඒ වුනාට ස්මුත් පේපයක තමයි පර්ෆෙක්ලි ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ඒවගෙන තමයි ආටිස්ටික් ෆිල් එක ආටිස්ටික් ලුක්ක ගැන ඔයා හිතනවනම් ඔයාට රහ් පේපයකට ගිහිල්ලා හොඳ ලස්සන වැඩක් කරන්න පුළුවන් එකතින් මම කියන්න ඕනෑ කරලම් බලන්න ඊට පස්සේ මෝට කල සොල්ට නම්මං හැම්වලේම කියන පොඩ්ඩක් පේපේක හොඳට තෝරලා බලලා හොයලා බේරුමක් කරලගන්න නැන්නම් පස්සේ චිත්‍රය ඇඳගෙන අද්දි මගද අමාරුව වැටෙන්න්න පුළුවන් ඒවාගේම තමයි ඔයා ෆික්සේටව් එකක් ඇප්ලයි කරන්න හදනවනම් පේප එකට දැන්ටමත් දන්නවා ඩ්‍රයිමීඩියම් එකක් භාවිතා කරනවනම් අපි සහර ඩ්‍රයිමීඩියම් වලට අනිවාරයෙන් ෆික්සේටව එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන ඔයා ෆික්සේටව ගැන් දන්න ඉක්මටම දූල කියල මෙන මේ කාඩ්ඩගේ තියෙන වීඩියෝක බලන්න ෆික්සේටව එක ගැන දැනගන්න ඔයා බලන්න ඕන ඔයා පාවිච්චි කරන ෆික්සේටව එකට මේ කඩදාසි හරියන්වද නැත්නම් ෆික්සේටව එක මිලදී ගනිද්දි ඔයා භාවිතා කරන කඩදාශයට ඒ ෆික්සේටව එක හරි යනවද කියන එක ඔයා කම්පෙරිසනයක් කරලා බලන්න ෆික්ෂේටව එක යස් කරලා බලන්න ෆික්ෂේටව එක දැම්මට පස මොකක් හරි අවුලක් එනවද කියලා මොකද ඔයා චිත්‍රයක් ඇඳල අන්තිමට ෆික්ෂේටව එක ඇප්ලයි කරට පස්සේ එතන ඔයාගේ චිත්‍රය වැඩකරම නැති වෙලා යන්න පුළුවන් ෆික්ෂේටව එක නිසා ෆික්ෂේටව එකට කඩදාශය පියගෙන්න්න ගත්තොත් එතනත් මේ ලෝක වැඩක් කරගන්න බැරිවෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඒ හරියට කල්පනා කරලා කඩදාසය තෝරගන්න ඔයාගේ වැඩවලට ඒවගේම තමයි මම කියන්නේ ඔයා මේ චිත්‍රාදිර මේ ශේත්‍රය ඉන්නවනන් දිගටම ඔයා හැම්වලේම මේ මම කියන බාණ්ඩ පොඩ්ඩක් එක්ස්පිරියන්ස් කරලා බලන්න මම කියනවනෙව ඔයාට දකින දේවල් දැම් මේ මේ කියන පල්පලින් හදන කඩදාසුවට තමතරෝ තාතියන එක ජාතිය පල්පලින් හදන කඩදාසි ඒවට ට්‍රයි කරල බලන්න පුලන් චිත්‍රකට කොච්චර දුරකට ගැලපෙනවද කියලා මොකද ආධිකාලීනව අපි පේපස් කෙන කතාකරොත් ආධිකාලේ මීට වඩා එහාගිපු පල්පල්ක පාවිච්චි කරා එකත් තමයි ඔකට කට්ටය දන්න ඇති ඊජිප්තු ශිෂ්ඨාචාරදි පැපිරස් පත්‍ර එකැන අද කාලේ තියෙන කඩදාසිය නෙමේ එවන එක වෙනස්ම කඩදාසියක් මෙන මේ පැපිරස් පත්‍රය කියන දේවලුත් පාවිච්චි කරා චිත්‍රන් දින්න සහල්ලේකන කලාවට ඉතින් එහෙමත් පාවිච්චි කරලා ඒවා අදටත් තියෙනවන සමහර කතන්දර අපි මේ කියන දේවල් පේපයකත් එක වෙනස්වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා හොඳම වැඩේ තමයි පේප එක ඔයා එක්ස්පිරියන්ස් කරන්න පේපස් ගොඩක් තියෙනවා ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකකින් හැම පේප එකක් ගානෙම වගේ මට රීච් කරගන්න පුළුවන් පේපස් හැම එකක්ම වගේ මම ගෙනල්ලා ඔය කටට පෙන්න්න මොකද මට මේ තනි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පේපස් ගැන කියන්න බෑ හරි අමාරුයක මොකද පේපස් වපසරිය ගොඩක් ලොකුයි ඔයාගේ ආට්ටුවක් එක කොලිටියක රඳා පවතින්න නම් ඔයා කරන වැඩේ හරියට කරන්න ඕන ඒවගේම තමයි යම්කිසි දැනුමක් එකතු කරගෙන කරන්න ඕන ඔයාට හොඳ පේප එකත් තිබිච්ච පමණින්ම හොඳ ආට්වර්කයක් කරගන්න බෑ ඒවගේම තමයි අපිට පේපස් ගැන කතා කරනකොට දැම් පේපස් ඇත්තරම ලොකු මුදලක් වෙනවන් සමහර පේපස් සමහර පේපස් එච්චර ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නෑ සාමානයෙන් අපි බ්ලන්ක් පේප එකක් ගත්තොත් අපි පින්ටිං වලට ගන්න එකක් ලොකු මුදලක් වෙන්න හැබැයි චිත්‍රාඳන්න ගන්න මේ පේපස් ගොඩක්ම එක්ස්පෙන්සිව් ඉතිං වාඩ පුළුවන් මේ මොන රේන්ජ එකක් ඔයාට රීච් කරගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාමත ඔයාට හොඳ පේප එකක් භාවිතා කරන්න ඔයා චිත්‍රන්දින්න ගොඩක්ම නවකයෙක් නම් පුරුදු වෙනවනම් මේ කඩදාසි ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා ඔයාට හම්බෙන්න මොන කඩදාශයද එක අඳන්න සිමෙන්ති කොලයක් වුණත් සෑහෙනවා චිත්‍රයක් අඳන්න ඉතින් ඒ විදියට අපිට චිත්‍රාඳන්න පුළුවන් ඔන්න එනම් අපි අද කඩදාසි ගැන ටිකක් කරුණු කතා කරා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කඩදාසි ගොඩක් ගෙනල්ලා එතකං ඔය අපේ චනල් එක දන්නම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන්න එකටත් කලික් කරලා ඕල් දාලා තියාගන්න ඒ වගේම තමයි ඔයා දරණ අදහස අපිට පල්ලෙහක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් එකත් දාලා තියන්න අමත කරන්න පයක ඒ වගේම ඔයාගේ චිත්‍රා දෙන යාළුවට දැනගන්න ෂයා කරලා තියන්න එහෙනම් මම ගියෙන්ගන්නම් අයිවන් මම ජනිත් යන්ත්‍රයක් හදනකොට නෙමෙන අපි මේ කතා කරන පේපස් ගැනන වාහනත්තනවා පප්පිරිය ඒ අසේ මැස්තෙක් කුරුකුරු ගානවා මෙතර ඊටත් වඩා මලවදේ බල්ලෙ බව් බව් ගානවා එහා කෝනේ ඒකත් මේක දැන් වදිනෝය